ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ R S I M S D ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ bank Nifty okay so five ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಕಿನಿಶಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಲೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ first candle okay gap up ಆಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ okay second candle fifty percent start ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು stop loss second candle bottom okay ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು forty one thousand five hundred eleven ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೈ ಸೈಡೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರು ಒಂದು two eighty one points okay ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿನ್ನೆದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದ್ದೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟವೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ seven thirty six point six seventy eight point ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ second candle first candle fifty ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಟಾಪ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೂ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ two thousand five hundred profit ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು so don't sit in front of the system after that okay ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ hardly one twenty three points ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ okay two twenty eight points ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ದೇ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ seventeenth first candle first candle ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ ಜೀರೋ ಫೈ ಹಾಂ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮೇಲಿನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಬೆಟ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಡೋಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಓಕೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು three ninety seven point okay ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಡೋಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಡೋಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೋಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ okay so don't directly come to trade okay so ಈಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ಟೀನ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು second candle first candle break ಆಯಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ okay so hundred point minimum ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ತ್ ತರ್ಟೀನ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರ್ಟೀನ್ತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ತಗೊತೇವೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇನಾಯಿತು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡೋಸಿಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ತಗೋಬೋದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಾಟ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಬೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ತಗೊಂತೇವೆ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟ್ವೆಲ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay first candle okay nine zero five ಇದು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಲೋ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಡೇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು confuse one fifty nine points ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕನೂ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆವೆಂತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಲೆವೆಂತ್ ಲೆವೆಂತಲ್ಲಿ first candle okay nine five second candle doji ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿದು nine five second candle okay nine fifteen candle nine fifteen candle second candle third candle ನಾವು ಇದು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಲಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೆಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ ಸೈಡೇ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಸೆವೆಂತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ first candle second candle first candle ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ profit two forty points hundred ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವತ್ತಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು finish okay don't sit in front of the system ಓಕೆನಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಡಲು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಹಿಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಟಚ್ಚು ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ three hundred eleven points profit hope ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay so please don't forget to subscribe to our channel and please share with your friends thank you